Dame perigo, vamos, valente Dame calquera adversidade que che pase pola cabeza O meu hábitat natural sempre foi o risco E unha cousa che digo, colega Ante a situación máis difícil Eu sí sinto as pernas Clickfair, sempre o levaches dentro